нам тут собраным. Добрый вечер всем, кто будет долучаться до нашей Facebook-трансляции. Мы собрались сегодня на ивенте «Моя назва». Как выжить в ведре с крабами, если ты краб? Гэта мерапрыемства адбываецца ў межах тыдня супраць расізма, дыскрымінацыі і нянавісці. Ініцыявана тут арганізацыя Рахунок Констата. Да гэтага тыдня долучаюцца розныя іншыя арганізацыі і праводзяць мерапрыемствы свае і чужыя. Іх яшчэ можна будзе наведаць на працягу некалькіх дзён. Там долучайцеся, калі цікава. Сёння мы будзем размаўляць пра розныя дыскрымінацыйныя, вострыя і не вельмі пытанні. І рабіць гэта мы будзем разам з Настай Локай з арганізацыяй Human Константа і з Міланай Левіцкай з праектам Айкалт. І я таксама буду крыху дапамагаць. Маё імя Віка Біран. Які ў нас план? Мы спачатку паслухаем, якія думкі на гэты конт мае Наста, мае Мілана, пасля Наста, пасля я падзялюся колькімі прынскрынамі з мясцовай прэсы, што як дзе адбывалася, каб мы проста крыху яшчэ залезлі ў нашыя беларускія рэаліі. А пасля мы зможам падыскусаваць, задаць свае пытанні, абмеркаваць нешта і калі у кагосьці, хто будзе глядзець нашу трансляцыю, таксама будуць пытанні, дык калі ласка дасылайце іх. Ну все, добрый шлях. О. У меня есть вопрос насчет языка. степени присутствующие в аудитории воспринимают белорусский, и если вдруг нет, то если это возможно, перейти на какой-нибудь другой язык. Если вдруг, да, кто-то есть, потому кому сложно воспринимать белорусский, да, то... А есть кто-то, кто... Да, есть, точно есть, поэтому мы переходим плавненько, аккуратненько на русский. Спасибо. Э, всех можно, всех можно фотографировать, если я захочу сделать фотографии для организатора. когда э, искала в э, интернете э, свидетельство о том, где была похоронена э, первая жена моего деда, которая э, была убита во время войны, э, во время захвата немецкого местечка. И ну, на тот момент мне казалось это ну, идеологически важным прочитать эту книгу, ну, скорее там, э, исходя из теории антисемитизма, и она стала такой моим И вот в прошлом году, когда я снова перечитывала ее, я пришла к такому ну, странному э, убеждению, что я вижу э, в том, что он пишет, не только жизненную историю, э, но и э, принцип того, как э, социальная группа, которая подвергается системной дискриминации, э, выживая, вырабатывает здоровые и нездоровые стратегии для выживания. И мне кажется, что я могу экстраполировать, перенести то, что он пишет на очень многие опыты дискриминации, они а только тот, который был связан непосредственно с Великой войной. Э, ну и я хочу поделиться с вами такой э, ну, цитатой, которая там ну, прям в начальных страницах, которая ну, для меня описывает всю вот эту ситуацию. Э, Франкл описывает, это, Франкл это психотерапевт, он находился да, да, да, основатель коммунистической психологии, и он во время Второй мировой войны Йохана Гаушлиса и выжил, прошел его и э, ну, выносил там тезисы своей книги, которые записал после. Э, и в самом начале своей книги он описывает ситуацию, когда э, заключенных Аушвица э, формируют в эшелон, который пойдет в газовые камеры, хотя им говорят, что эшелон пойдет в другой лагерь. Э, и как внутри э, в лагере начинается борьба всех против всех, и это не борьба э, двух сторон, там, типа заключенных Э, надзирателей, а борьба заключенных между собой. Э, цитата звучит так. «Каждый отчаянно бился за то, чтобы не попасть в эшелон и а уберечь от него своих близких любыми способами. Каждому было абсолютно ясно, что если он на этот раз спасется, то на его месте в эшелон должен будет оказаться кто-то другой». Э, мне показалось, что это хорошая иллюстрация того, как вообще происходит взаимодействие внутри социальной группы, которая подвергается системному прессингу и дискриминации, Э, и несмотря на то, что в этой книге все-таки речь идет о, таком радикальной, о такой радикальной форме дискриминации, как геноцид, актуально для всех форм дискриминации то, что, по сути, при любой системной дискриминации безопасность и выживание для людей внутри этой социальной группы будут э, считаться ограниченным э, ресурсом, который, которого не хватит на всех, и за который вам придется бороться между собой. не только бороться с системой за то, чтобы выжить, э, но и делить большой, и тогда можно применять любые способы, поскольку это вопрос выживания, а, ну и любые способы хороши и легитимны для того, чтобы получить себе иммунитет, получить там, себе а, гарантию выживания. А, по сути, в этом случае люди, которые находятся внутри такой уязвимой социальной группы, подвергаются одновременно прессингу со стороны системы, которая их дискриминирует на разных уровнях, и изнутри подвергаются давлению и э, агрессии со стороны людей, которые точно так же агрессивно борются за вот этот ресурс и хотят не попасть в эшелон. Из этого мне кажется, что в таких группах формируются две основные стратегии для выживания, первая из них связана с солидарностью. А, мне кажется, что это очень успешная стратегия, потому что все а, известные там, ну, кейсы, когда люди боролись за свои права и победили, они как раз рассказывают нам о том, что это была история солидарности, не как частную, а как коллективную, и таким образом они смогли а, отстоять свое право на нет. А, но, к сожалению, эта стратегия очень там, редкая и сложная, потому что есть вторая стратегия. Внутри социальной группы, которая подвергается системной дискриминации, на мой взгляд, очень а, легко начать мимикрировать под систему, которая тебя угнетает, начать притворяться, что ты а, можешь также обладать вот этой силой системы, если будешь действовать ее методами, против таких же людей, как ты, против тех людей, на которых эта дискриминация направлена, и тогда тебя этот топор не тронет, там все тебя пронесет, а ну, как бы заберут кого-то другого, потому что э, есть в твоей группе хорошие те, которые похожи на всех, и есть плохие, э, против которых это все можно применить. Э, да. В такой ситуации, как э, э, в концлагере, рисует Франкл, это ну, такие конкретные примеры, это команда из всего была удивлена, когда я увидела там комнату, в которой э, зондеркоманда должна была складывать э, мертвых людей в печь для того, чтобы потом выгребсти залу. И ну, на табличке рядом э, тебе рассказывают о том, что эти люди после прихода следующего эшелона оказывались сами на этом месте. Ну, то есть на самом деле получалось, что налоговой системе все равно всегда э, ну, кажется, что есть шанс, типа, если ты будешь что делать, то ты не попадешь в свою печь. Э, но мне кажется, что это также работает в, ну, в других случаях, когда мы идем ведем э, речь не о такой радикальной форме дискриминации, как геноцид. Например, в экономической, или ну, при экономической, при правовой дискриминации люди из, из сепарируются от интересов своей группы, а, ну, могут там называть себя, например, да, другой группой, и могут публично выступать в поддержку угнетения той страны, на которой находятся. В нашем поле очень отказался от, всей, от, от того, чтобы производить дискриминацию, я могу кажется, что э, заставлять угнетенную группу людей внутри ее воевать друг с другом э, и воевать друг против друга, это такая опция системы угнетения, ну, которая направлена только на то, чтобы мы не получали солидарность, не объединялись, не осознавали свои интересы как политические. А отсутствие солидарности гарантирует системе то, что угнетаемые группы никогда не наберут достаточно ресурсов э, для того, чтобы э, дать опор, сказать «нет», система будет осуществляла, ну, плюс там понятно, что все обслуживание тоже внутри концлагеря производили они же. И э, история с Ханарин в том, что ее, например, очень часто обвиняли в ксенофобии, э, в том, что она сама не любит там, свой же народ. И тут очень тяжело иногда распределить, да, это действительно ненависть к... это какой-то авторасизм или это просто другая позиция. То есть тут, наверное, иногда стоит более внимательно все-таки посмотреть, что, что это на самом деле, и кто все-таки кого хочет столкнуть лбами, да, и в чьих сцены наблюдаем более эмоционально, и какие-то расхождения внутри своего сообщества очень распространены в отдельных группах, и очень часто, чем больше внимания внешнего и давления внешнего, тем больше, наверное, вот этих споров и проблем внутри самих сообществ, и про это, наверное, можно очень долго разговаривать, и там всегда тоже невеселые вещи, когда всяких, в Европе даже на всяких националистических маршах очень много людей, которые там, не знаю, 5 лет приехали в их страны живут, и они там сами громче всех кричат, должен не против мигрантов, да? И это непонятно, но э, то, что я сегодня хотела бы озвучить про, может быть, там свой личный опыт и скорее про даже роль э, НГО в Беларуси по этой теме и вообще там все, что происходит, э, с таких моментов начать, что все-таки с темы дискриминации, да, что все-таки эта тема про какие-то вещи дискриминации. Дискриминация для меня это тоже достаточно сложное понятие, потому что, с одной стороны, а, я воспринимаю дискриминацию с правозащитной позиции, да, то есть как ценности правозащитные, человека, а, и есть определенные нормы, которые прописаны. такие права человека есть, и понятно, что когда они нарушаются, и пусть когда они нарушаются по определенному дискриминационному основанию, то есть такой занудный политический подход. Но права человека – это всегда противодействие человека, индивида и государства, и власти в широком смысле. И понятно, когда мы говорим про дискриминацию, нельзя только на этом уровне оставаться. То есть это всегда надо опускаться на уровень общества, на уровень отдельного индивида. И поэтому, если мы говорим про тему дискриминации, мы всегда почему-то автоматично практически рисуется два треугольника, которые очень сильно друг на друга накладываются. Да? То есть один треугольник — это про индивида, про общество и про государство. Да? То есть основа на индивида, потому что все-таки индивид для меня важнее всего. Что вот дискриминация, она тут, вот тут. А, и второй круг, который, наверное, может пересекаться скорее вот там вот, вот, в такую сторону, а, где будет этот треугольник Катман, да, я хотела сказать, наверное, знаете, когда мы будет жертва, а когда будет преследователь и спасатель. Да? То есть и уникальность этих треугольников в том, что они соединяются с одной стороны, а с другой стороны они становятся каким-то кругом в моем всегда представлении. Да? И мы, когда говорим про дискриминацию, мы можем сами ходить по кругу. А, и, наверное, для такой иллюстрации я приведу такой пример, что а, каждый, каждый из нас а, является представителем какого-то меньшинства. То есть насколько мы это осмыслим, осознаем, не осознаем, но это факт. То есть есть какие-то критерии, по которым мы в обществе будем меньшинством. Да, это всегда это касается каждого каждого из нас, то есть вопрос он рефлексии. И понятно, что по этому критерию нас могут дискриминировать. Там, например, я обычно в жизни там, пользуюсь белорусским языком, отношусь к религиозному меньшинству и вообще топлю за права человека. Да, еще, например, есть собака. И каким-то с любым из этих критериев периодически меня дискриминируют, то есть мне достается, да, и так либо иначе. А в то же время, если я а, покопаюсь в себе, то, наверное, ну, то есть это становится да, вот меня за что-то дискриминируют а с другой стороны, есть какие-то группы людей, которые мне самой очень нравятся. То есть, например, я абсолютно не переварю людей, которые курят с переходах. Вот просто вот не могу их переносить. Людей, которые в метро заходят раньше, чем выходят другие, там, либо еще какие-то лица по каким-то критериям, которые, в принципе, мне очень настолько не нравятся, что я даже могу иногда стать в позицию преследователя. Да? То есть я могу иногда, там, накричать и типа, потолкать, может быть, еще что-то эмоционально сделать, когда вот правда не могу себя контролировать. То есть это там, позиция уже преследователя. А вообще, то есть я по жизни очень много занимаюсь каким-то условным спасением. Да, то есть правозащитная деятельность, она очень близко к спасательской и накладывает определенную профессиональную деформацию. Да, то есть я вот могу по этому треугольничку уже сама прогуляться. Да? А если мы говорим про второй треугольник, про вот, индивид, общество, государство, а, то мне очень близка а, концепция human integrity социальных философов а, Данила Горецкого и Андрея Юрова, который говорит, что в каждом и каждом из нас есть внутренний фашист. Да, то есть э, это часть нашего биологического механизма, от него избавиться невозможно. То есть это как раз про то, насколько мы не воспринимаем, насколько нам не нравится, нам даже агрессию проявляем к определенным а, категориям людей, к определенным группам людей. А, и э, это наша часть, а, которая есть. То есть ее очень важно признавать. А, наверное, важно с ней как-то работать. То есть осмысливать, уменьшать, если захотим увеличивать, контролировать, то есть делать что-то знать хотя бы, что у нас это есть. Потому что какими бы нам там добрыми, толерантными а, не хотелось бы быть, все равно это, к сожалению, присутствует просто потому, что вот, наша такая биологическая природа. А, так вот, э, то есть на индивидуальном уровне это есть. Если мы переходим, то есть это, наверное, в первую очередь какой-то бытовой расизм, да, про то, что мы заговариваем на кухне, про что мы можем шутить, про что мы можем про кого-то отзываться, и вот этот уровень присутствует. А потом этот бытовой расизм в какой-то момент документы переходит на общественный. Да? И там, например, регистрация, и то, что может быть в Беларуси, можно, например, посмотреть а, доклады журналистов за толерантность в отношении каких групп а, в Беларуси чаще всего происходит, то есть есть язык вражды в белорусских СМИ. И можем сразу найти группы, которым больше всего внимания, и которым есть определенные проблемы. Это уже какой-то про общественный уровень, да, что на уровне общественного сознания формирует СМИ, про что мы обычно говорим, и кто там реально может попадать какие-то виды дискриминации на уровне общества. Ну и такой самый, наверное, серьезный, самый проблематичный уровень дискриминации, когда мы приходим на уровень государства, когда государство целенаправленно кого-то дискриминирует. Если говорить про наши реальности, то мне, например, в голову приходят всякие спецрейды, или там может обратить внимание, если на улице милиционеры проверяют у кого-то документы, то, скорее всего, это люди внешности Рома. Да, то есть это те, против кого есть прям регулярные разнарядки, сколько надо их проверить, там еще что-то сделать. Или, например, то, что в Беларуси существует большой список запрещенных а, профессий для женщин, это тоже как бы прямая дискриминация со стороны государства. Или, например, что в Беларуси заблокирован сайт РНЕ, Русского национального единства, да, который прямой там, разводит неофашистские идеи современных. То есть получается, что э, на всех уровнях эта дискриминация может быть, да, то есть надо осмысливать и понимать. И вот я раньше думала, окей, вот э, мы попадаем э, под дискриминацию на разных уровнях, на бытовом уровне, на общественном, на государственном, а, и мне казалось, что вот люди, которые попадают, а, становятся жертвами дискриминации, с ну, ним что-то происходит через их личный опыт, и, наверное, им потом немножко проще социализироваться, что-то с этим делать, то есть как-то влиять на что-то. А, но как бы, опыт мне показывает две вещи. То есть, с одной стороны, я понимаю, что эти люди такие же, как и все остальные. Да? То есть они тоже привержены общим законам психологии, у них тоже есть внутренняя фашистика, они тоже могут кого-то не любить. Да? То есть это абсолютно нормальная это надо это понимать. И вторая вещь, очень часто люди, которые сами становятся жертвами дискриминации, они становятся еще более агрессивными. Да, то есть с ними что-то произошло неприятное, и очень часто это входит в агрессию. Да, и вместо вот этого механизма солидаризации проще просто кого-то не любить, кого-то делать крайним э, и там, не знаю, еще больше разлобляться. Причем это может быть своя же группа авторасизм, и в этом случае, мне кажется, это про очень глубинные психологические процессы, когда ты не признаешь часть себя какую-то, да, и ты транслируешь это, делаешь крайними, там, а, спускаешь свою агрессию на людей с этой же группой. Или, может быть, просто там, любая другая группа, которая тебе кажется, что во всем виноват. То есть все виноваты кто. Да? Это очень удобная конструкция, которой, в принципе, любят пользоваться и пользуются уже много лет. И, то есть это может быть, то есть нас может удивлять, что внутри сообщества происходит а, какой-то вот авторасизм и внутренняя дискриминация, но с моего опыта мне кажется, что э, проблема очень много сидит именно на психологическом уровне. Да? То есть э, на уровне э, социотерапии какой-то многие вещи сейчас делают белорусские НГО. Например, то, чем занимается МФАО, там, то, чем занимаются любые организации, которые работают с темой дискриминации, либо с темой уязвимых групп, либо отдельными важными социальными вопросами, они просто объясняют, да? они просто снимают какой-то, может быть, пласт стереотипов, приближают э, людей, а, которые не всегда воспринимают э, те или иные категории там, социальных групп. То есть понятно, что вот эта социотерапия, она немножко помогает снять вот эту агрессию, то есть хотя непонятно иногда, да, людей не любят, когда с ними знакомы, или там, когда с ними знакомят, тоже не любят, но в всяком случае что-то хотя бы проясняется. Мне кажется, это очень важная работа, может быть, прямо как задача, да, понимать, что вот наша миссия, это социотерапия, это что-то объяснять, что-то нести, снимать какой-то пласт там, стереотипов, работать с дискриминацией, поднимать эти вопросы и призывать в том числе солидаризоваться. Да, и говорить, что, ребята, вот есть вариант, вот есть выход, можем быть там, более солидарными, и, например, вы можете, не знаю, прийти сделать то, прийти сделать это, присоединиться к там, тем либо к этим. Но второй уровень, который, мне кажется, более проблемный, про то, что, в принципе, в белорусском обществе очень низкий уровень психологической культуры. Да, то есть нас никто не учат, ни в семьях, там, в школах, в университетах, вообще к саморефлексии, к Э, как работать с агрессией вообще, как работать с эмоциями. Это очень большая проблема. И, например, психологические какие-то э, тренинги там специальные или там психотерапия, они недостаточно модны у нас, да, то есть мало кто вообще имеет к ним доступ, потому что они дорогие. Там, либо если она есть, то очень для отдельных групп, то есть есть там для ЛГБТ групп в есть, а для любых там, других жертв дискриминации а, такой там доступной услуги в принципе нет. И с этим, по-моему, есть большая проблема. То есть мне кажется, что если люди сталкиваются с дискриминацией, потом получает нормальную психологическую поддержку, это бы немножко минимизировало этот градус агрессии и немножко помогло бы перейти на более конструктивный уровень, как справиться со своей проблемой. Я это очень остро чувствую, потому что когда сами работаем жертвами дискриминации, вот к нам приходят люди с какой-то проблемой, они стали жертвами дискриминации там, в любой ситуации, и понятно, что работа с ними очень выматывает, потому что ты через себя это это еще больше выгорания, а, и получается, что даже там перейти там, конкретно я, что значит быть немножко психологом, да, то есть должны знать пласт эмоций, какую-то конструктивного важную историю людей, то есть это уже чуть-чуть другой подход. Понятно, что если бы была возможность работать совместно юристу и психологу в такой ситуации, это бы немножко встречало задачу. Да? Это про то, что, мне кажется, не хватает вот именно в нашем обществе, в нашем пространстве, потому что вот это восприятие других, оно начинается очень часто с эта часть проблем может быть снята. Ну, это как тезис, э, и предложение дискуссии и обсуждение. Ну, еще, наверное, с примеров, которые меня заставили немножко задуматься именно про тему авторасизма, это для меня всегда эта тема феминизма, да, белорусского общества. И очень часто мы отстаиваем свои идеи а, равенства гендерного в обществе, и наибольшее сопротивление идет, как бы странно, например, не от мужчин очень часто, а от самих женщин, которым нравится быть обычные обычными, да, такими, которые стандартизированы. И непонятно, насколько, если ты хочешь оставить чьи-то права, при этом есть смысл за них вписываться и что-то делать. Да? И, то есть смысл вписываться только за тех, кто действительно в очень уязвимом положении, кто это понимает, и кто хочет свои права все-таки отставить. Да? И вот этот вот пример а, ну, для меня это абсолютно то, что я для себя еще не понимаю, насколько, как с этим работать, что этим, в принципе, можно делать. Наверное, все. Хорошо. Можешь поснимать, пожалуйста. Тебя. Солидаризация же. А, я сегодня покопалась немножко в белорусских всяких медиа, вспомнила, какие примеры недавно мелькали. Там будет много про феминизм и ЛГБТ. Ну, вот так уже жизнь сложилась, понимаете, потому что я выбирала. А, еще я думала захватить м, фейсбук страницы всяких разных людей, но, знаете, потом не, не захватила. Сперва убрала имя, думаю, оставить, ну, потому что так же зашибись иллюстрирует. А потом решила, наверное, что все равно не стоит, потому что, ну, с медиа я себя уверенно чувствую. Это точно публичное высказывание, сто процентов. А с остальным еще вопрос. Значит, этот материал вышел на Куку. Он называется «Феминизм – это вредно. Сексолог рассказала об основных ошибках белорусских женщин». Он опубликован в 2015 году. И изначально это все подается как, ну вот, круто, новая волна, появились сексологи-сексологини, которые там не только за советской школой закреплены были, и там есть новое знание, и все здорово зашибись. Но потом зашибись исчезает, потому что она говорит, например, такую фразу «феминизм – это вредно», у феминисток очень сильно вырастает уровень тестостерона, выполняют мужские функции, забывают о том, что в первую очередь они женщины. Я знаю об этом не только из исследований и по опыту клиенток, сама через такое прошла. Ну и дальше она рассказывает, как занимала какие-то там управленческие позиции, тяжелый график и все такое, поэтому э, она имеет право так говорить, потому что это в том числе личный опыт. А личный опыт, как мы все знаем, это же невероятно важно. Ну, это правда важно. А, дальше материал вышел на белорусском The Дискриминация, легализация, совесть. Что думают об этом представители гей проституции Беларуси? А, материал 2017 года. Это подборка интервью нескольких парней, которые заняты в секс-бизнесе в Беларуси. И там есть, например, такая фраза, чтобы не было дискриминации, не стоит провоцировать общество, пусть каждый поймет по-своему слово «провокация». Речь идет про то, что ей, и про то, что занят в секс-бизнесе, и там выбор это или не выбор каждого. И дальше они разговаривают про то, нужно ли легализировать или нет, или какие-то там шаги в эту сторону предпринимать. И большая часть героев этого материала говорят о том, что нет, ни в коем случае легализировать не стоит, это все только усугубит, и пускай все останется в таком виде, как есть, это, по крайней мере, какая-то для нас и для наших коллег безопасность. Следующий материал вышел на Тубае. Перешли черту дозволенного. В Минске во время дней вечеринок появилась милиция. А, довольно свежий кейс 2017 года, когда в нескольких минских клубах появились представители милиции или... В общем, кто-то появился, проверяли документы, проверяли паспорта, переписывали данные всякое такое прочее. И Туба сделал, э, взял комментарий у одного из организаторов э, ЛГБТ-вечеринок, э, спросил его мнение о том, что он вообще про это думает, и организатор вечеринок говорит, что клубы могли бы спокойно работать, если бы не наглость и выпячивание организаторов гей-тусовок. Сотрудники милиции внимательно отслеживают странички клубов в социальных сетях, видят, чем они зазывают публику и в курсе ночной жизни города. Здесь призыв о том, чтобы а, как это все даже объяснить по-человечески? Ну, в общем, подпольно это все нужно делать, в подвале, в Фейсбуке не рекламировать, передавать из уст в уста, секретно очень, и все будет в порядке, и будет весело. А, материал из имен, а, тоже довольно свежий. Сагайдаров Борис, Борис, как темнокожий гей из Жодина, добился уважения и стал счастливым. Ну вот здесь у нас прям очевидный пример всяких перекрестных дискриминаций. Но потом мы читаем фразу «У нашего государства и у многих людей политика в отношении этого своя» про геев. А молодежь этого не понимает, много бестолковых, они кучу фоток выкладывают в платье, после вечеринок идут по улице, вот зачем? Ну потанцевал ты в клубе, выходя, переоденься. Беларусь – это Беларусь. И Борис действительно знает, о чем а, тоже материал с куку про календарь а, производителя шин. А, календарь, дискриминирующий глупых, но красивых женщин, написан Соней Белоручкиной, где она говорит, что анекдоты про логику блондинок, сексистские шутки действительно смешны, и женщина действительно слабее, она не может приподнять шкаф, у нее раз в месяц бывает МС, и она может психануть, Разве нужно стесняться быть собой? Говорят, ты вспомнишь о феминизме, если вдруг убьешь насильника, а общество начнет тебя порицать. И избежать этого можно, тут еще обвинение жертвы, если никогда не носить короткую юбку и не красить губы. То есть стать феминисткой сегодня, но в этом лично для меня трусость. Говорит Соня. И э, на завершение, простите, тут плохие слова есть разные. Э, это принскрин э, материал, что-то там про ЛГБТ было опубликовано на страничке правозащитной организации «Весна» в Фейсбуке. И там пошли всякие разные обсуждения, и это мой любимый момент. Уже из Беларуси лезет эта мерзость, палками их гнать. И весна спрашивает, откуда лезет или откуда гнать? Из Беларуси. Не знаю, мне кажется, это очень смешно. Это завершающий слайд вот этих моих примеров. И мы готовы что-нибудь обсудить? Что-то, если из сегодняшнего показалось вам не соответствующим вашей реальности, или вы бы хотели глубже проникнуть в тему? Или просто высказать мнение. Или просто высказать мнение. Ну, что вы спрашиваете? всегда проблема, потому что мы, конечно, все всегда запоминаем что-нибудь плохое и записываем что-нибудь такое. Но ну, я, например, могу приводить скорее пример про беженцев или кого-то, с кем мы работаем с этой сферы И это бывает иногда, это бывает не так часто, бывает, что люди после того, как мы помогаем в процессе, они говорят, что давайте мы хотим что-то делать, давайте мы как-нибудь там учимся, или потом они уже начинают включаться, кого-то консультировать. Ну вот а про такую солидарность еще один продукт вспомнила. Одна из моих любимых тем, э, я немножко начинала заниматься там, про защитную деятельность этого, и сейчас иногда занимаюсь а, темой армии, то есть все, что связано там, с призывами и остальными вещами. А, и мне рассказали вот эту историю а, про то, как, мне кажется, даже вот в Беларуси была организация, которая консультировала тоже по этим вопросам, потом они стали менее активными, но ребята стали добавляться в эту одну общую группу, обсуждали, там, у кого-то там призывают, какие-то беспределы, там, плохой просмотр проходят, они начали консультировать друг друга. И у них там такое сложилось сообщество, где они друг друга начинал опыт, и там помогают, и э, правда снимают многие проблемы, и достаточно грамотно дают всякие рекомендации. То есть вот в этой части, в сообществе, при возникновении каких-то проблем, мне кажется, что вот это один из более-менее такой сход, что мне приходит с примером э, Мне кажется, что это общие задачи на самом деле и видят общее в своих проблемах, вместо того, чтобы отмежевываться друг от друга и говорить, вот эти проблемы важные, а вот эти не важные, ну, чего тоже на самом деле очень много и в активизме, и в работе МГО, когда дискриминация начинает сравниваться между собой, типа вот это там сейчас более актуально, а вот это сильнее дискриминирует, а вас там не очень. А, ну и поэтому мне кажется, что здорово, что мы организовали ивент вместе. А еще вспомнила сейчас про компанию «Проделай Пи», например. Да? Для меня тоже это кажется решилось таких совсем плохих негативных событий. Ну, либо там, опять же, мне близко ситуация, истории, когда происходит массовое задержание в Беларуси чего-то, то понятно, что есть хорошие примеры, когда люди солидаризуются, помогают друг другу, там вообще базовые передачки носят, там, распространяют информацию. Это у нас, к сожалению, там, раз на пять лет точно происходит, но и это, наверное, пример, да, когда возможно, что дискриминация участница коллектива, который называется «Тема видос». Это всякие смешные лесбийские юмористические видео. И некоторые из их роликов были посвящены разным а, актуальным проблемам, где они высказывали свое мнение по теме. И одна из них была про феминитивы, где они их очень а, выстебывали так всячески, из, изворачивались, издевались. И оно там немножко колет внутри, потому что я для феминитивы люблю, использую и для себя понимаю, зачем это важно. Они их стебут, но, блин, они же при этом э, лесбийский коллектив, что тоже здорово. И я такая сижу, потом жду, жду, жду, просто отложила эту ситуацию, а потом вижу, как одна из участниц этого коллектива делает у себя на странице пост о том, что, знаете, вот я, короче, в этом поварилась, и кажется, я ну, буду сейчас это все дело использовать. И это радостно было. Они они первоначально были из Гомеля, сейчас там разные ситуации. Если кто не знает, очень хочу прорекламировать тема видос. Они стебались, а потом приняли эту практику? Они стебались, стебались, и потом одна девушка, которая вовлечена в работу этого коллектива, у себя на личной странице спустя время написала о том, что, знаете, я тут вообще-то поразмышляла, и я, короче, буду их использовать, потому что я поняла, в чем прикол. Mm. Concord считается. Но я что все настолько взаимосвязано, что нельзя это рассматривать было безусловных, а открытых не было бы гомофобии, на самом деле переписка закрытых людей сообщества плюс гомофобия, если людей держать в подвалах, если они не коммуницируют в соответствии, это гомофобия, с тем, что будут должны сделать. Ну, тебя не забьют на улице, потому что ты не выглядишь... Да, да. хотела спросить у Human Константы, бывали ли в вашей работе такие случаи, когда вы понимаете, что сотрудничество, какие-то совместные действия э, с организацией или с людьми, э, вы не очень-то их сильно хотите, потому что знаете что-то про этих людей, но эффект, возникающий после этой коллаборации, он перекрывает я уже сама, наверное, отвечаю на вопрос. Ну, вы понимаете, о Как вы, как вы определяете эту дальнейшую стратегию? Как вы рассовываете в коробочку сотрудничать или нет, если есть разные «но»? Ну, мы когда создавали одну константу, один из принципов, который там виделось, это принцип открытости. И мы всегда говорили, что есть. действительно есть определенные критерии. То есть понятно, что а, есть, у нас все-таки есть какой-то очерченный круг, там, то есть, ну, круг э, вопросов. То есть мы, глобальная миссия звучит как э, работа с современным вызовом в сфере прав человека. Иногда к нам приходят, например, стажеры и говорят, мы хотим вот по такой теме очень важно писать. В принципе, это даже, наверное, подходит широко под миссию, но мы понимаем, что мы внутри, не факт, что вот сейчас готовы прямо там культивировать какое-то исследование, надо будет увязываться, вот хорошо бы, конечно, заявлять самым ну, тебя на сайт, там, или какой-то спецпроект, а готов ли ты вот этим заниматься, то есть бывают такие ситуации, да, то есть мы скорее взвешиваем все-таки под этот вот, под миссию глобально, мы, конечно, смотрим, насколько это соответствует, но как раз, мне кажется, что настолько широкое, что это может все и Экологические вопросы, не знаю, у нас последняя э, а, стажерка у нас предлагала заниматься вопросом биоэтики, никто не занимается туда вообще, то есть это низкотерия для нас важно, и хорошо бы что-то сделать. Но мы как бы поняли, что мы там прям всей командой кидаться, заниматься этим готовы, но какие-то отдельные вещи, там, типа, сотрудничать, может вот, не знаю, насколько я ответила. Ну, то есть если какой эксперт захочет сказать, что, что мы хотим с вами поработать э, там, по теме, связанной с правами человека, с консервированными вызовами, то мы, наверное, то есть, ну, сначала узнаем мотивацию. То есть, конечно, важно, зачем люди а, то есть бывает, что нас формально пробуют подписать какие-то вещи, которые тематически нам близкие, но непонятные нам в долгосрочной перспективе, и мы правда отказываем. Просто потому что как бы, понимаем, что приоритет не готовы это ставить. То есть бывало даже так. Практика примерно. <laughs> Но в целом, как бы, если такой вопрос абсолютно открытый, и а, то есть, причем у нас очень много идей желания работать, Мы будем плавно завершать тогда? Не будем. Я просто все упустила. <laughs> Так интересно было, наверное. Да, ну тихо говорите, потому ничего не слышно. Э, я просто вот слушала кусочек, да, последний. Это такой поток сознания, наверное, сейчас у меня будет. Во-первых, у меня как бы сразу отозвалось то, что, в принципе, ну как бы тут э, говорили про мигрантов, я так понимаю, в основном ЛГБТ сегодня, да? Э, ну, мне кажется, что это вообще, в принципе, да, к любому какому-то сообществу типа дискриминируемому относится. И, например, я там живо вспоминаю э, бесконечные просто дискуссии там в, в анарходвижении, да, там по поводу там применения насилия и неприменения насилия, да, и когда э, люди начинают там говорить, вот из-за вас мы тут будем сейчас все сидеть, да, это как бы очень, в принципе, распространено везде. И на самом деле это очень сильно используется как бы, ну, структурами, да, которые, как бы, собственно, и провоцируют э, любые такие поступки. Потому что я помню в 2010 году, э, когда э, еще даже не было таких дискуссий как бы движений, когда посадили ребят за какие-то поджоги, э, то э, мусора публиковали на Индимедии, пользуясь тем, что там можно спокойно открыто публиковать, что вот, ну, э, от, от имени какого-то анонимного анархиста какое-то там мнение о том, что вот, поймите, что вот они это не мы, а мы тут страдаем. То есть, ну, очень интересно, как это все было использовано. Вот. А второе, второе, то, что мне пришло в голову, это вот э, очень интересно то, что ты показывал вот эти цитаты. И это то, что меня на самом деле давно беспокоит, а эм, что в принципе любое, э, как, как бы мы, мы, даже мы, да, наверное, все люди, как бы очень, люди, как бы такое мозаичное мышление, да, что нам нужно понимать, ага, ты вот здесь, да, ты вот примерно вот такой, да, ты вот такой, ты сюда принадлежишь, к такой группе, к такой группе, да. И вот э, мне кажется, что журналисты, в частности, очень сильно, во-первых, создают вот такие группы, да, и они, в принципе, пользуясь тем, что они там какие-то популярные, например, там Тудва или, не знаю, какие-то другие ресурсы, а у них очень много возможностей создать Э, вот такую группу, которая как будто бы там либо там взять интервью у одного человека, да, и не взять, например, противоположное мнение человека, которого задержали там или избили, да, на той же вечеринке. Как бы они вот это все э, фактически они содействуют вот этой дискриминации, потому что человек, который выступает, для человека, который читает, будет, ага, это представитель за всех, он сейчас вот выступил прямо от, от, от имени всех. И вот мне кажется, что и то же самое, там, феминистка, да, ну как бы никто не разбирается, какие там феминистки, где они, там вот тестостерон феминистках ну, хватило. И мне просто кажется, что я с этим не первый раз сталкиваюсь сама, потому что э, журналистам обычно там нужно обязательно, да, к тебе какие-то эпитеты подобрать. То есть просто там имя и фамилия твое вообще типа ничего не значит. Ты там обязательно должен иметь там, не знаю, какой-то пол, возраст, э, социальное положение, там, ну, если ты там политический активист или какой-то, ты должен там себя куда-то записать, иначе твое мнение вообще ничего не значит. И вот э, в данном контексте я вот сегодня же ехала на это мероприятие и думала, о, прикольно, вот ребята организовывают, да. И это как бы так мелькает у меня, и там О, там Human Constanta, там Breakout, как будто бы такие вот э, такие весомые вещи. А вот я подумала, а вот интересно, если бы это было там, не знаю, там никому неизвестная Настя и никому неизвестная Вика, да, которые захотели бы что-то такое организовать. То есть я к тому говорю, что вот этот как будто бы, вот эта принадлежность наша, да, э, что-то за нами типа стоит там какое-то, оно как будто бы одновременно дает какой-то авторитет, да, и с другой стороны, ну это, для меня это просто вещи очень сильно связаны, что э, невозможно просто не быть, не принадлежать куда-то и представлять какой-то вес. Да? Это, ну, как бы, мне кажется, что это очень интересная тактика, и э, а в основном она создается как раз-таки СМИ. Вот, то есть они пытаются загнать всех людей в одну какую-то э, ну, какую категорию, потому что людям, людям привычнее мыслить категорию. И тогда, конечно же, в этих, внутри этих категорий никто не разбирается, что есть просто разные люди с разными подходами, с разными методами, с разным пониманием вообще, что они вкладывают в это понятие идентичности, когда они говорят «я там ЛГБТ-активист или активистка». Вообще, и, ну, вот, мне кажется, что эта проблема, ну, просто, как бы, она самая, для меня она прям такая животрепещущая, я не знаю, как просто. Вот, такой поток сознания. социальной и культурной фрагментации, например, среди мусульман, которые в Европе живут, существует сумасшедшее которые перепащивают их сообщения, что то социальные рынки еще где-то, сами стали добавлять свои сочетания, вносить даже в заголовок, причем достаточно крупные СМИ. И когда мы пишем обращение, мы видим, что обращения не то, что не реагируются, они даже продолжают это делать, несмотря на нормальную аргументацию с нашей стороны. То есть тогда даже непонятно, с кем мы воюем. сцены, когда какое-то сообщество сталкивается с вызовом, с проблемой, оно пробует самосолидаризоваться, а еще приходят какие-то люди со стороны там, других сообществ и хотят чем-то помочь, они говорят, нет, нет, с вами, мы ну, типа от вас мы не готовы принимать помощь, да, мы готовы только своего сообщества, от вас не готовы, да, бывает, перед нами Мне кажется, что достаточно острое в ЛГБТ-сообществе, достаточно очевидно там а, в анархических сообществах, ну и во многих короче, нам приезжала э, такая классная журналистка и активистка из э, России, э, Лена Костиченко и она долго говорила о том, что у нас очень много стереотипов в сообществе относительно журналистов. Мы тоже объединяем группы и говорим, как они задают странные вопросы, приходят со странными текстами, и надо, короче, вообще абсолютно закрыто и ждет, когда хоть вообще слово, не знаю, ЛГБТ или какой-нибудь даже ужасный аналог этого слова, ну, там где-то проплывет в сознании, чтобы он понял, что он не один на планете, и ему вот эта статья, которая выйдет, пусть там с ужасными делать для того, чтобы изменить, но после того, как там система, условно говоря, сломала эту всю машину, которая была в ней Беларусь, многие из них, они сейчас занимают именно эту позицию, они либо делают вид, что типа ничего нет, и я сижу дома, и мне все хорошо, и трогайте меня, либо они очень любят. Ну, это же результат, мне кажется, травмы. знают о том, что свои присутствием я чувствую, что я огромная машина, которая может все. Ну, это ловушка сознания. <laughs> Я говорю вам просто так, Я не знаю, почему так происходит, но а, когда я натыкаюсь в анкете какой-нибудь экологической организации, я вообще часто всякие анкеты заполняю, варианты выбора, кроме как МЖ в вопросе про пол или гендер – я почему-то радуюсь гораздо больше, чем когда слышу или читаю от ЛГБТ-активиста российские всякие мысли. Не знаю, почему так происходит. Наверное, когда приходит оттуда, откуда не ждешь, mm-hmm. эта неожиданность, эффект расползает, разрастает. У тебя есть такое? Я расстраиваюсь, когда читаю российские <laughs> пресы. меня, если ты не важный конкретно, потому что умер Европа, когда ты дописываешь другие еще вариант другой. Да, но ну если это э, какая-нибудь там организация, которая э, с темой там, дискриминации женщин работает, и у них там есть этот, э, у них нету этого выбора, есть там МЖ, не знаю, какое-нибудь посольство еще, например. Ну окей, это абсолютно привычная ситуация, я уже не расстраиваюсь, потому что их очень много. Окей, проехали дальше. Но когда ты приходишь на сайт к людям, которые как бы с твоей темой не работают, но при этом ты понимаешь, что они шарят, это пиздец как приятно. Ну, это выбор осмысленный тогда уже. Мы будем плавно завершать. Большое спасибо всем, кто были сегодня с нами, всем, кто нас смотрел. Спасибо пространству «Столовка XYZ» за то, что нас сегодня приютили. Насте и Милане за то, что смогли покопаться сами и покопать нас тоже во всяких сложных темах. Спасибо большое Вике за то, что всех нас Спасибо Вике и до новых встреч.